karena kita semua sudah berkumpul, mari kita mulai rencana untuk besok. Ini target-target kita. Saya akan menyerang daerah sini, dan kamu Akbar, kamu serang daerah yang ada di sini, dan kamu Halim, kamu serang pos polisi yang ada di daerah Slipi. Dan ini perlengkapan kita untuk besok. Amin. Lim, mau kemana kamu? Kok kamu nggak pakai seragam, Lim? Emang kamu ngapain? Nanti kan ada pelajaran Bu Irma tentang rekah, yang artinya retak. Biar negara kita nggak terpecah oleh kelompok-kelompok radikal. Gak usah banyak bicara, Dit. Bukan urusanmu. Saya tahu apa yang akan kamu lakukan hari ini, Lim. Panas semua. Emang apa yang kamu ketahui, Dit? Saya tahu. Kamu akan mendekan salah satu pos polisi di Sleepy. Saya dengar saat kamu rapat kemarin di tempat kumpulmu. Kamu harus berhenti, Lim. Yang kamu lakukan itu bukanlah suatu hal yang baik. Kamu nggak tahu apa-apa, Dit. Gue campur. Masih belum terlambat untuk mundur, Lim. Jangan kamu lakukan aksi itu. Kita berhasil. Kita berhasil melakukan ini tanpa satupun orang yang tahu tentang ini. Tapi kalian berdua ingat ya, ini baru saja permulaan. Karena sekarang, kita akan masuk ke rencana yang kedua. Anwar, ada yang ingin Halim sampaikan mengenai hari ini. Ada masalah apa? Saat kemarin kita sedang rapat, salah satu teman saya ada yang mendengar percakapan kita. Tidak mungkin. Siapa namanya? Apa saja yang dia ketahui? Hanya kemarin saja. Siapa namanya? Aditya. Dia satu sekolah dengan Halim. Bunuh dia. Saya tidak peduli di temanmu atau bukan. Dia akan menghalangi rencana kita. Kamu tahu terlalu banyak, Dit. Gabung sama kita. Jangan sok keras kepala, Dit. Jangan sok jadi pahlawan. Gabung sama kita. Atau mati. Bunuh saja saya, Liv. Saya lebih baik mati dengan merah putih di hati saya. Daripada saya harus menjadi penghancur merah putih. Bunuh saudara sendiri menjadi penjahat sepertimu. Penjahat? Apa maksudmu penjahat? Kamu pikir saya tidak tahu rencana kalian selanjutnya? Kalian akan melakukan kerusakan lebih parah dari ini kan? Saya penasaran bagaimana reaksi polisi jika saya melaporkan sahabat saya sendiri dan kelompoknya yang jahat itu. Oh, mereka akan kaget melihat kelompok ini digerakkan oleh remaja seperti kalian? Hei, kenapa lama sekali? Berhasil kamu membunuhnya? Tentu saja. Kamu tahu akibatnya jika kamu gagal, bukan? Apa maksudmu? Kamu tidak benar membunuhnya, bukan Halim? <laughs> Saya tidak percaya. Ternyata ada seorang pengkhianat di antara kita. Selama ini kita telah bekerja sama dengan seorang pengkhianat. Ber, Berita utama hari ini, polisi berhasil memfokus dua remaja yang di dalam balik ledakan gedung-gedung instansi pemerintah pada hari tadi. Pembekukan dilakukan di markas mereka yang terletak di daerah terpencil. Selain itu, ditemukan pula satu jasad penghabis yang tertusuk di bagian perutnya. Polisi kini masih mencari koneksi antar teroris teroris.